دغه بندر ته پام دی دا څو کې دی شي کار خو پوډری نه کا پوډری خو دی خو دلته څه کوي دی دلته دوه درې ورځې دلته پروت دی یا سر چرته دی سر وختي ډیوټي ته تللی دی خان جی ها ابلا جنې کا دا سړی د نظر لاندې ساته ښه ولی صاحب خیر شه خراب دی څه پته لګي ګوره بیبي زما تعلق د فن هنرمندو سره دی ښه نو ته سندرغاړې سندرې وې نه زه نه ویم زما جینکۍ وي ستاسو لوریان دي بس لوڼی وګڼه وګڼه څه مطلب دی یا نه دی خپلې لوریانې مې نه دي خو لکه د خپلو لوڼو مې ساتلي دي ته په اشو کې د نیول شوي جنوبو خبره خو نه کې چې په سټیج باندې سندرې وې هم هغه دی په هغې کې هغه یوه جنۍ زما لور ده او ښه ښه راځئ مزه لاس په پتندي کوم پاک الله ته بازاري کوم جان جان وړ جن کې کله یاري کوم جان جان وای کنه کوم دی خپل وطن وارشي ته چرته ته زه زه خو په لویه مسافرۍ روان یم نو بیا ما ته څه حکم دی خط په نوې پته درولېږم او که په زړه په نوي که نه یار ولې مسافري نه شوه ښه نو بیا که خپله نښه پته ښیه کارډ مې ختمېږي کارډ یا ته خدای دې خوار کا نو فون ما کړی دی او کارت ستا ختمیږي یره خو اوزی خو به زما د جیب نه وړه نو څه چلو شوې مشر رور دې نیم یا یار خو دې مم کنه مړه پته خیا اسې بیټې شنه مغه کېګا درته ویو کله چې په لوی مسافر مړه مخامخ وګوره سوري میډم دا څه څه خبر نشته زه خو تاسو ته ډېر درانه ګورم زه دا ویم چې زه ګلونه خرڅوم نه زه د ګلونو وږمې ویشم نغمې او سندرې بالکل منم میډم زه صفا او کره ښځه یم زما جینکۍ غلط کار نه کوي هم ستاسو خوشحالۍ درنوي انسپکټر صاحب تاسو چې نیسئ نو دا غلط خلک ونیسئ کوم خلک چې ګران پوشي دي کوم خلک چې په خوراک کې ملاوټ کوي کوم چې معاشرې ته نقصان رسوي میډم بیګا زموږ یو ایس آی د موسیقۍ په محفل چاپه والي وه او هغوی هم دغه فنګران راوستي دي او چې څنګه تاڼې ته راوسته سمدستي یې پرچې کټ کړي ما ته پته ده خبر یم او بالکل ټیک ده راوې لګې جی او خا زه دا ترین کوم خا رزي چای والا زه یو تپوس ته نو کوم د څه د تپوس ته ما مخکې کړو خو تا ما څه خاطر ښه جواب نو راکړې ته په خپل روزګار کې د میاشتې څومره بچ کوي ته زما خبره نه اورې سرجی چې مې خېږي چې ارسلې رضیه مال زما د خبرې جواب راکا دا زما د خبرې جواب نه دی دا چې مې په زړه باندې خو لګي دا پرې به چې دا چې اوس ګوره رضیه زه یو ځل تا ته بیا وایم دا ته چې څه کې ولی ګوره کنه ما ته ویلي دي چې زه ستا هر قسمه درنوړو ته تیار یم سرجی زما د ژوند درانه زما د عمر سره سم دی ته به تر څو زما غمونه جاړې